Paslon Man arafa nafsah wa arafa rabbah wa arafa zinata dunya wa arafa al-akhirah syahada binunil binuril basirah wajha adawati dunya lil akhirah. Siapa yang mengenal dirinya wa arafa rabbah dan mengenal Tuhannya wa arafa zinata dunia dan mengetahui hiasan dunia wa'arafal akhirah dan mengetahui akhirah wet bohnyo menyoda depu pertama taturi draw tu tanyonyo so tanyonyo hambala eh tanyonyo diciptakan Tuhan adalah pencipta, Tuhan maha kuasa, kitanyo maha lemah. Ulang, tanyo hamba, Tuhan pemilik. Tanyo daif, Tuhan maha kuasa. Tanya makhluk yang diciptakan. Tuhan adalah pencipta. Yang mengenal diri kita dan mengenal Tuhan. Kita tanya maha baif. Ketika kita tanya dia, kita tanya hana sanggup tak putra. Sehingga ukuran lima kita tanya, padahal kita tanya kan manusia. Yang menyatakan kini deh putra kita tanya adalah makhluk yang terbagus di atas runtuhnya. Tanya. Tetapi ketika kita tanya dia, untuk menghilangkan dia payah laki tolong bak makhluk yang bangai hanai lemeh haji ejak haji berhaba bu bu kan bangai i berhaba hanjeun i temike hanjeun ejak hanjeun i peluang hanjeun tatago hapui hana pai dola donan bangai bu tapi untuk pegadah dia tanya tanya hana sanggup payah mengangan bu <laughs> mentina hebat tanya ada abu lagi tolong hobi le, nyen wajar becut nyen adanya lagi tolong abu ji tatte tatte apui tengah beroi memang hanat naga ji pulau nyen dum kalagi nyen nabi ke lembur komputer tanya ada putra bu e putra <laughs> man sabang ada nyangan bu menyebu e putra tanya tanya ada putra berarti bang ada nyangan bu mai ada begah tanya makhluk yang paling sempurna putra hati Jarang udahnya, putra jarang, anak tanggup tak putra odra udahnya, bu bu tanggup putra udahnya, kau kemenan. Jadi, yang nilai arafah nafsah, kenalkan dirimu. Yang kedua arafah rabbah, mengenal Tuhan. Menyogetnya untuk mengenal Tuhan, pegat mandang tertutup 80 derajat. Menyogetnya bangai, Tuhan jarang. Menyogetnya lemah, Tuhan kuasa. Menyogetnya makhluk, Tuhan khalik menyodanyonyo hamba Tuhan pemiliknya. <clears throat> Jadi bertolak belakang abih. Ka draw tuh kata turi Tuhan kata turi. Yang kedua, wa arafa zinadat dunia dan mengetahui hiasan dunia. Dunianyo adalah hiasan yang hanya kekal dan tidak punya kekuatan yang dapat dacok manfaat secara hakikat. Dan mengetahui akhirat, kehidupan yang sebenar jih, kehidupan akhirat kenikmatan yang sebenarnya kenikmatan akhirat dunianya hanya sementara dan di dalam kelazatan yang na di dunia terkandung penyakit kelazatan di akhirat hanya penyakit olehnya keberhasilan di dunia na urung dengki keberhasilan di akhirat hanya tahu dengki dan lain-lain leh tatupu adranya Dikna menentang dunia dan akhirat. Dikna beda antara kita dengan Tuhan. Nyan nisyaya syahada binuril basirah. Nisyaya nyaw akan dapat tamu syahadah, kita nyaw akan dapat melihat dengan nur basirah yang na di dalam mata hati akan wajah permusuhan dunia dan akhirat. Nya ina tak temu, dikna musuh dunia dan akhirat. Yang kita nyaw dan yang bersapat kita buka baru. Hai kenjik cip dunia bi benar, akhirat benar. Nyan mantenggot. Minya dunia benar. Akhirat benar. Mantenggot. Nah yang parah lom. Dunia tak tuntut. Akhirat benar. Berarti yang tak minta apa Dunia. Akhirat. Behan. Behan. Nah mau bina kaji. Tapi kaji bro kena akhirat. Nah hai pai. Nah bina. Nyan bahasa dunia tak tuntut. Akhirat benar. Kelebih parah lom. Bahkan dunia benar. Akhirat benar. Ilai. tak pegah dunia ada tuntut. Akhirat benar. Nyan tinggal lampak gaju. Nyo yang dengar dapat dimang dunia benar akhirat benar. Mungkinkah terjadi? Menyo taturi dro gedanyo taturi Tuhan, taturi dunia, taturi akhirat. Kita Gedanyo akan menemukan adawah permusuhan yang sangat berat di antara dunia dan akhirat. Manteng nagot hubungan antara mana umutang. Mungkin mana umutang hana tai mu perang. Karena mutang yang menyatajuk sabah mana agama ai Pula punya tabuh gerepuh mana? Sabuh gerepuh mana? Dah pulih musang dalamnya. Yang paling anak mana yang pajuh sabuh? Dia yang tengah pilihan tagu jihinan. Ipreh dia tiga tu baru semaju hulam. Sedangkan permusuhan dunia dan akhirat, kan lagi nyan. Dunianya sabi-sabi dipajuh akhirat. Galak ke dunia sabi-sabi menghilangkan galak ke akhirat. Maka kita akan menemukan dikna permusuhan dunia dan akhirat. Dikna pertentangan antara dunia dan akhirat. Apakah? Han ada lah. Yang ke perut bawah benar kalau nak pernah ada man. Benar kan bah perut bawah je hidup boleh. Arafah nafsah mengenal dirinya. Kedua, mengenal Tuhannya. Antara kita dengan Tuhan, kibar beda. Menyo bahasa ide kan tertutup 40 derajat. Ya benar. Menyo kita bangai Tuhan Maha Carong. Menyo kita lemah Tuhan Maha Kuasa. Pulang dan lain-lain. Karena tiap-tiap hidrat -tiap lemah habis-habis derat bangai musafat bagi tanya madu berarti tidak ada kesamaan sedikit pun laisa kami selihi syai'un kata boh antara dunia dengan akhirat juga laisa kami selihi syai'un arti ji kenikmatan yang na di akhirat hana pat banding dengan kenikmatan yang na di dunia azab yang na di akhirat hanapu ta banding dengan penderitaan yang na di dunia Cukup je oh beda. Jadi menyo azab dunianyo kepedihan udip dunia tak banding ngau di akhirat payah dak ke nikmat ada dunianyo. Ha, kejadian menderita dunia tak banding dengan lam neraka. Bahaya dah ke umat oh, niat mak datat. Bahagia dah udip. Menan sampai dah pegah. Jadi menyonyian kada turi tatuh oh, perbedaan dunia dan akhirat sebagaimana buno menyo antara danyo dengan Tuhan laisa kami selihi syai'un maka menanjit dunia dan akhirat laisa kami selihi syai'un maka danyo akan menemukan adawah dunia dengan akhirat bagaimana is yang kasifu lahu qata'an alla sa'adata fil akhirah illa liman qaddama 'ala Allah subhanahu wa ta'ala arifan bil muhibballah Karena tuhah terbuka baginya seseorang secara kata'i, sesungguhnya tidak ada kebahagiaan di akhirat, melainkan untuk orang yang menuju, yang bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mengenal Allah, lagi cinta kepada Allah. Jadi, wateka taturi, draw taturi Allah, maka katanya mengetahui bahawa, tidak akan memperoleh kebahagiaan di akhirat menyokong orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mengenal dan cinta. Pertama mengenal. Yang kedua cinta. Buka. Saya oleh intiat perbandingan. Gedanya bertemu dengan tiada orang. Yang gedanya hanya muturi dengan orangnya. Mungkinkah orangnya yang pertimbang gedanya apa-apa tak? Bantajak kenan, oh dron kamu rumpah nyopah tak rumpah dua dah. Urusan dron pengelung itu. <laughs> Urusan, pajan merumpuri dua tu, pajan merumpuk dua tu, putra yang kapah tak kamu rumpuk dua tu. Cuma cara ajak layani tanya ego, muduri tan. Ha mungkin. Tapi mi menumpuk ngon ngon dekat, jiuh ko na ju, jiuh ko jaro ka menuju. Wawa ju kan, u uh, pam gede merumpuk lempat trip ka na merumpuk. Pak berkon yang sang gelom mabih lom nuhan mde dudupu pertanyaan dumka kangen nak tak ka katrip hana merumpo kata boh, yang arifan menyo sekedar mengenal Abu Lahab kan kadang daduri tapi waktu merumpo ngabu Abu Lahab pane yang sayang dak tengok kerja getrom <laughs> ino na urang yang daduri tapi dadupu lah. yang poh yah dan yang gurunya katrik mana merumpo nyo ka merumpo yang kanya merempok dengan orang yang tak duri mampu tak ada begat punya hanaf nyata lain kaki tepak bila pun jadi pupa saya teman kedanya cukup sayang bahawa merempok sebab merempok dengan orang tak duri nanti ha, orang bertaturi tetapi orang yang tak cinta yang baru jiuhkan kemang saya penuh maka ji kebahagiaan ukhrawi tidak akan diraih kecuali oleh orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mengenal Allah, makrifah dan cinta kepada Allah. Nyarat. Pertama makrifah. Pajian makrifah yang nak bagi tanya cuma taklid. Kalau kepegah deh. Tanpa nazar, makrifah tidak akan ada. Yang nak taklid, Hai kebegah Tuhan nah. Nyo dengar dengar menan. Kalau yang kebegah Tuhan yang uh, eh, sifat yang kadimah, wujud kadimah. Hmm, eh uh, kebegah yang wujud ke dalam baka. Bakanya kan, uh, eh, hana bebe. Hanya mukhalafat hu lewadi hana saban hana sabang tanyo. Hanya yang kulu yang hubun nasi. Yang lagi yang kebegah. Yang marifah lagi yang. Kon, kata boh ilihana. Pat kebahagiaan. Tanpa marifah, Hadis nafsi yang ada hanakeun keimanan. Sama dengan orang hana iman, maka hana bahagia di akhirat. Yang kele. Oh yang kedua, muhibbanlah. Gedanya mengenal Allah kadaturi, tapi gedanya tidak cinta kepada Allah. Hang kadang bengih tu, Tuhan ke boleh, le dah pergi buat dia. Dia yang lebut roh lain. Tengah dah fikir kepeng, peng, tengah dah fikir ke Honda, ke Atamayang, ke Amratib, ke Adrawek. <laughs> Kadang-kadang lagi nyan. Tak bengih itu. Jadi orang bengih ke Tuhan. Orang akhirat dia nombor Tuhan. Tuhan bertayang ke tanya. Apa pasal? Maka ji, gabung dua boh. Tidak akan meraih kebahagiaan ukhrawi. Melainkan ke orang yang arif billah. Muhibban lillah. Hadua. Purman. Pemdalih yang dengar. Demam nyanyan. Fa innal mahabbah. Maka sesungguh mahabbah tidak gata capai akannya mahabbah kecuali dengan dawam zikir. Han itu bit mahabbah menyokon gedanyo dengan berkekalan selalu berzikir menyebut mengingat Allah zikir dua boh zikir kalbi dan zikir lisan zikir lisan menyebut dengan lidah apakah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah zikir dengan hati mengingat kepada Allah katanya sabit-sabit ingat kepada Allah kau yang tajak, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi, setelah kita katanya mengenal Allah, mereka sebut duduk sabi-sabi, wadaika tak pegah sabi-sabi, nyo akan cinta. Sebab itu cinta dengan pegah, nah gara-gara cinta maka pegah, nah gara-gara pegah maka cinta. Mana habba syai'an, aksara min zikri. Yang awal Cinta. Wateka cinta, kau pegah tak sabit? Cinta ke sabit? Pegah sabit tak sabit ya bapak? Nyopah tak tak pula sabit. Nyokah nak tanah. Pat nak tanah yang ibu beliau pula sabit. Pat nak kebun sabit yang kau jadi mengatap beliau aja kodi. Orang yang pat nak bijih sabit, nu pula likut rumah. Orang yang hot tak pula bijih sabit. Orang yang sotok kis sabit. Orang yang pat cok modal tak pula sabit. <laughs> Jadi hana habis-habis bicara tentang sawit, sawit, sawit. Kepun pegah sawit, sawit, sawit. Berarti lah mati sawit nyanekeun mana haba aktsara min dzikri. Dari cinta yang na dalam hati membuat lidah selalu menyebut. Balik gara-gara tapegah tabe-tabe akhir ji cinta. kerja selangke doa jara. Mai eh hana galak lom. Nyen tabe-tabe oh, ketika pingin ingat danyo. Kiban punai pegah, punai pegah, mana-mana. Baru naik pegah. Padahal menadah. Pada dah dengar tapi-tapi yang ni berah. Ikun lihat tenyo demar dah ya. Jadi dari pegah akan menimbulkan cinta, dari cinta akan menimbulkan pegah. Menyemenan tadi gede kalau na. Tadi tadi gedanyo hana cinta alam kepada Allah. Maka perbanyaklah ingat dan menyebut Allah. Bahkan punya bahasa ini kan memperbanyak dawam. Dawam dengan banyak beda dalam. Banyak punya nak tertuh ke banyak. Tapi tertuh ke nak dawam. Lihat watak yang tak pakai yang lain. Tertuh ke ingat ke Allah lantai urah. Sedangkan watak 20 put jim. 20 put jim bukan tertuh ke. Memang ni jim pun kau put ke tak kai. 20. Ingat put ke ke banjara. 15 minit tiga ingat. Adapun tak ingat ajum tiga lagi nanti tiga dua. Kau dia dua total. Jadi yang dianjurkan ini dawam. Mahabbah tidak akan kamu capai akannya mahabbah kecuali dengan dawam berkekalan zikir. Nyen mahabbah, marifah dan sesungguh marifah tidak akan kamu capai kecuali dengan dawam talab dan fikir. Marifah harus na talab mencari Tuhan. Yang Tuhan tahu. Ngebut Nabi Ibrahim. Lagi buat orang lebihnya. Nyo wadah tak u alamnya. Zaman hana alamnya. Sebab tak u mubah, mubah, mubah yu. Perbandingan je urang, Makin trip doha, doha, doha, doha. Doha mati li. Yang kakak sip doha mati je li. Nah lain lah punya ubud. Raya, raya, raya, raya. Habis raya, tuha, tuha, tuha. Hanya mati lah. Dia lah udah nyanyi lagi nyawa tit. Zaman pun hana ilai. Hanya gak, gak, gak, gak juga. Aspal kagak juga. Dapat pihak bertuh. Setiap yang berubah zaman hana. Menyuhana apa ni awak? Yang pasti nak rubah So apa kau teman? Ya, ha, yang yang yang kena talap dan fikir. Kita nyo tak semikir pada alamnya sehingga kita nyo tak tupu bahawa alamnya diciptakan. Olehnya tak ulang pada alam. Hayu tak go alamnya. Hebat tak lagu alamnya. Berarti tukang pegat alamnya lebih hayu lom. Ya, jadi tapi eh alam dari alam ubur, alam mati, alam mati, hanya hubungan alam mati dengan alam yuk, hubungan sesama alam yuk, semua sama alam ray alam mati. Gawat tak gua tukang tu nya mandum, tukang pegat nya mandum. Hayu tak lagi. Berarti mentamah li taturi Allah baca-baca. Nyan gikeun ma'rifah. Jadi menghasilkan ma'rifah dengan talab dan fikir. Menghasilkan mahabbah dengan dawam zikir wala yatafarragu lahumma illa man a'rada an asghali dunya dan tidak ada waktu yang kosong tidak ada kesempatan untuk dua buah buat hiatnya yaitu um, puas semikir dan zikir kecuali bagi orang yang berpaling daripada kebimbangan dunia baru kesempatan dawam dikir semikir baik fikir ke dunia Jino, lagi yang kali ada pegah. Wadai da'u bak sawit. Kan dia pun lah, kan? Wadai da'u bak kopi, ju bak kopi. Da'u bak kopi. Yang pertama ile, wadai da'u bak kopi, hawa tu ke kopi. Dia da'u bak kopi, dia ibabah tu. Hana yang kamasak, yang kajib-tajib, panah ijib dalam poh Kopi. Tapi karena adanya orang pecandu kopi, bak kopi yang dah dalam lampu, yang terbayang dalam gelah kopi sebuah gelah. Menan pikiran bagi orang yang ketagihan kopi. Bagi artinya yang kebayang lain nak fikir kan. Nyan menyunai mekat kopi, peng yang kena rela kekorbankan demi jet kopi. Yang kedua, Wate ge eh, bawah kopi dan kebayang kopi kedai 30 ribu tabah lah, tikanglah bukan tabah. Gebayang ju menyo dumno na lampu kopi nyo Padu mi tu ya panen ti bulun. Nyen cocok tang da pula jampli. Kapeng liu urang nyan ge e kopi di peng. Ka. Bagi urang yang dalam ati ge nyan tengah mencari Tuhan, so pencipta Wate ge e boh kopi yang gebayang sifat Tuhan luar biasa. Hayu dat ago. Ki manjara ge pegot. Pat beda baknya bak bakjih. Pekan baknya mana bentuk bak bakjih medih bentuk. Itimah bak tanah sod. Pekannya mana rasa. Pekan jih medih rasa. Pekan kupinya dengan kupi jih hana sabar rasa. Yang kesemikir kenan. Menyonyan kesemikir apa yang kesemikir kepeng. Orang yang ada dia bahawa kupi kepikir kepeng. Apa yang kepikir ke Tuhan. Maka jih ingin pikir ke Tuhan. Baik pikir kepeng dia dia bahawa kupi. Dia bahawa kupi hana pikir kepeng. Duh botawit hana pikir ke peng. Puan yang duh kan peng laule. Tingat ke Tuhan, ke Tuhan, ke Tuhan aju-aju. Man leurung yang duh ke peng, pajang ke pikir ke Tuhan. Tengah kedua, ada menghayal. Oh man, maha kuasa Tuhan dia kerigak. Kan pun tuang lampuhnya pun hana. <laughs> Padahal tengah berdepan pun, mungkin yang duh kepikir masalah ketuhanan. Yang je ke faham dari bawah kopi. Kai peh leurung tempeng. Tuang mana, tuang berkatung, hana berhana. Bek tuk dah ada dua langgelenya. Punya. Ka. Kau hubungan malah. Biar dia lagi Tuhan ni lagi Tuhan. Biar dia dah fikir ke Tuhan. Dah fikir ke lampuh ni lain. Jadi dah belok buah Ka. Yang pada mbak nak buat aku beli mandum. Padum nak luah. Padum itu lebih hasil. Ki banjara tangkut ke berjalan di ya, oh, utar. Padum kau dah. Nyohan cacok dunia yum. Kan kau alih. Jadi beralih pikiran dari buno fikir ke Allah mencari Tuhan kepada fikir ke peng dan mencari peng. Maka di wate ta fikir ke peng, eh, ife pikiran ke peng, hana lebih fikir ke Tuhan. Wadah ta fikir ke Tuhan, hana lebih fikir ke peng. Maka pat pedang, belah no bu belah di, belah no bu belah di. Yang kejut menyo ingin mencari Tuhan, ingin menemukan Tuhan, ingin ta Oh Tuhan. Wate pu yang di dalam dunianyo bek pikir ke peng, bek pikir ke mangat dunianyo, pikir ke Tuhan dari sesuatu nyan. Nyan kenyan baru katanya menghasilkan ma'rifah. Maka gekok pale aju la yatafarrahu lahuma, Tidak ada kosong wate, tidak ada kesempatan untuk berzikir dan untuk semike kecuali bagi orang yang telah berpaling artinya daripada kebimbangan dunia yang kurungnya yang nak kesempatan yang puh yang duh yang tapi sabi yang kebiki tapi sabi mentamah keimanan yang mentamah makrifah jaju puh yang duh uman maha kuasa lagu Allah duh pula ilum uman hebat tak lagu Allah uman la ilum panah tak gua dunia yang yang duh sabi-sabi wala tas ma'rifah wal hubbu wal kalbi malam yafriq min hubbi ghairillah eh, malam yafrag ah, faraga ah, yafragu ah. dan tidak akan dikuasai oleh makrifah dan cinta kepada Allah di hati-hati selama tidak kosong artinya daripada cinta selain Allah menyoate mantongna cinta ke solain yang kon Allah maka makrifah dan mahabbah tidak dapat menguasai hati kita nyong kiban tak kuasai nagau dalam jino ketika sabah lampuh tak kuasai le kita nyong kenyo lah lampuh nyan pemilik kita nyong ban be nawa urun lain bende tagonyo ada tipulan tagonyo je ada tipulin tapi man sabah lampuhnya kekuasaan kita nyong apa tah Ego atrai sih, jadi di dalam hati yang artinya na cinta kepada selain Allah, cinta kepeng. Cinta ke dunia, cinta ke kaya, cinta ke pujian. Nyan ate yang lainnya tidak akan dikuasai oleh mahabbah dan makrifah. Sedangkan yang perlu buat lah. Ate katanya dikuasai oleh habbah dan makrifah, makrifah dan mahabbah nyokonyo yang tukang atu ate katanya. Nyahinan baru kekendanya punah cinta kepada Allah. Maka dapat kebahagiaan orang akhirat ada yang menumpuk dengan Allah. Tapi punya di dunia katanya punah cinta kepada apa lain atau ada hana punah. Tapi untukmu lima puluh, untukmu 50. Nyan dia menumpuk dengan Allah ke ban. Nyo lagi lagi orang berah je untukmu puluh, untukmu lima 50. Wadai dayak lamar pun ikun agi agi yang pina hal eh, ให้มึงก็ลากจีห้องจีห์นักบุญมาดูกันเอาคำเปรียบนี้ฮะเลยฮันก็ลากจีห์ฮันก็ลาลีกระโดดกันเองละยังบริจิลมาร์ jadi menyemantau terbagi nyo pihak mahbub hana zertu persen yang terima undanya maka ji ingin merupuk bahagia di akhirat pupunoh makrifah Allah di dalam hati dan pupunuh mahabbah kepada Allah baru itu pupunuh mahabbah kepada Allah baik cinta ke orang lain Baru itim punuh makrifah kepada Allah. Puh yang deh fikir ke Allah. Karena makrifah kan habis-habis. Sebab kedanya mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat kesempurnaan pada Allah. Sifat kesempurnaan pada Allah han habis-habis. Maka di setiap kedanya melihat alamnya. Dan apabila tatim semikir pada alam yang tak ernyan, maka mutamahlam pengenalan kedanya terhadap Allah. Deh pula ilam, tapi kelam, mutamah lam katanya mengenal Allah. Maka ji, tiap kali katanya melihat apa saja di buminya, apabila tasmike ke Allah, maka akan mutamah marifah. Maka bayangkan apabila 60 le minit wate yang 60 le tun wate yang kagbi kedanya. Tak gunakan untuk semikir kepada Allah dan untuk penuh mahabbah kepada Allah. Maka begitu dah mati, penuh mahabbah, penuh marifah. Maka wate kebangkit orang akhirat, penuh kebahagiaan. Menyakan lagi nyan? Menurutnya juga. Maka kepegah dia tu, la sa'adata tu. Tidak ada kebahagiaan kecuali bagi orang yang merumpok dengan Allah dalam keadaan ma'rifah dan mahabbah. Fafiragul qalbi an ghairillah daruratu istighalihi bihubbillah wa ma'rifati. Maka kosong hati daripada selain Allah yang adalah darurah berbimbangnya seseorang dengan cinta Allah dan ma'rifah Allah. Menyodanya kadapu punoh berbimbang dengan Allah dan berbimbang dengan cinta Allah dan dengan makrifah Allah yang baru kosong dari pula pulain tapi bu bupunoh sebab mihana punoh bak tempat yang hana diisi oleh pula pulain dapat so glah tajok glah dapat so iya hana punoh dah mangin dah tu datuhnya hidup udara Nyobu bupunoh bekna udara dalam patoh iya punoh ready menyoi ia ya punoh dalam gelah maka udara hana pai tamong li dalam gelahnya menyoi ia ya tapu kurung hana punoh ubi hana punoh ia hidup udara iyo baju tu hidup udara baju tu kebimbangan hati kita ketanyo dengan Allah menyo hana punoh bak tempat yang hana ingat ke Allah ingat ke lain bak tempat yang hana mahabbah ke Allah mahabbah ke lain sedangkan yang perle penuh cinta kepada Allah dan penuh dengan makrifah Allah. Maka dengan tapu punuh dua bohnya adalah ini saya cuba-cuba Jadi menyamakan latihan ini bodra. Latihan ji adalah memaksa diri memperbanyak telefon, memperbanyak zikir dan memperbanyak pikir, zikir dan pikir dua boh. Memperbanyak zikir dan pikir. Lihka banyak, tambah lom tambah lom sehingga terjadilah dawam zikir dan pikir. Wateka dawam, tidak ada waktu untuk pikir pulain, tidak ada wate untuk ingat ke pulain. Nyahinan baru penuh mahabbah. Wala yutasawwaru dalika. Dan tidak ditasawurkan. Walai yutasawwara dalika, tidak ditasawurkan demikian kecuali bagi orang yang berpaling daripada dunia lagi yang dipumada daripadanya dunia dengan kadar bekalan dan kadar darurah baru nak kosong hati daripada selain Allah punoh pikiran kepada Allah orang yang gepusip orang yang ikrat daripada dunia berpaling daripada dunia gepumada dengan kadar darurah mendang yang hanya hanya mendang jadi hana program bermangatnya bupah je hana menang Kiban ji, mungkin yang amatang kiban, kanak kajiknya, kajiknya. Lejiknya langsung dikir lom, dikir lom, dikir lom. Umang kaduk, kaduk cik uju pun nak, orang kundung, orang kundung baju je lah. <laughs> Menang kaya kira. Jadi, karena apa kan? Tengah ingin katanya seluruh wate pakai ke zikir dan pikir. Maka ji, hantatim pergunakan wate untuk pikir selain Allah untuk zikir ingat selain Allah karena tengah dapur punah baik nak ingat di kepul lain makanya apa yang nak you dapur sip lagi orang yang tengah fokus ujian nampak maji makanya hana nampak urusan pun lain yang ada di rumah hana yuyu tepuk lah pegah mak nyumak dengan ujian nyilum punah belajar yang hana yuyu bantu rapingan sapu hana yuyu eh punah hotel kena mandu mengat lulus ujian menyaku ujian tetim Bagbab akan lihujian yang itu menempat je dah. Yang kena menyujian siap dan yang fokus. Pikir dan zikir ke ujian persen. Mio ke orang akhirat, hanya jadah sebab. Kerana jadah waktu habis dia fikir, tibik jadah si on dan yang Hanya tibik, maka hanya ada tim lagi, hanya ada tim fokus. Yang kena yang tanya. Biar ada trade road macam mana. Paling kunta min ahli basirah. Maka jika adalah engkau daripada ahli basirah, orang yang mempunyai mata hati, fakat sirta min ahli zuq wal musyahadah, maka sungguh jadilah kamu daripada ahli zuk merasakan dan musyahadah melihat. Jadi, wate lagi nyan tak pakai wate. Menyogedanya punya basirah, punya mata hati, bunuh you melihat. Nyogedanya akan jir ke orang yang zuk merasakan. Nyuzuk di atas musyahadah. Zuk di daripada basirah guna melihat. Karena zuknya diambil daripada kata-kata zuk merasakan makanan. Jadi mengetahui tanpa merasakan berbeda dengan taratha. You know what diceritakan makanan mengatat. Dari pui pegol. Ya, telefon pakai tepung pulan. Hmm, yang tepungnya mangat memang kerana lembut hak tepungnya. Ka, dipakai saka pulin. Oh, saka mangat dah kan? Angkat ha, betul. Olehnya dipakai bodrian yang paling mangat. Eh, oh, kau betul mangat dah. Eh, Wadai ceritakan bahan ji mandum bahan mangan mangan. Eh man, masya Allah nyanyian makanan nyanyi mangat dah. Nyan mengetahui belum merasakan. Cijok dikrek man tajuk tikrek tapajuh tu nyan baru mentamah tu kada nyang ke zuk merasakan jadi menyangkut dengan keimanan menyangkut dengan makrifah nah urang yang kada betul-betul basirah dan gupake mata hati genyan yang uh, punoh untuk fikir ke Allah, zikir ke Allah, maka genyan akan mengetahui, akan menghasilkan makrifah di tingkatan zuk konle di tingkatan mengetahui. Tetapi nyan zuk telah merasakan. Ya benar. Maka jika adalah engkau daripada ahli basirah, maka sungguh jadilah engkau itu daripada ahli zuk. Merasakan dan musyahadah. Nya musyahadah, bak surah benda yang kenta rasa, tak dengar, tapi lehnya tak e. Gok pegah Ka'bah. Tak dengar, tak dengar, tak dengar. Akhirnya tajak, tak ada langsung dengan mata oleh. Yang menan. Kamu syahadah. Makanya katruk kepada apa? Hakul yakin. Pu'ainul yakin. <laughs> Wa ilam takun kazalika. Dan jika tidak adalah kamu seperti demikian. Hana musyahali basirah. Maka benarlah kata daripada ahli taklid dan iman. Menyertanya kon ahli basirah. Maka bujur katanya ahli taklid dan ahli iman. Kahana atarasa tapati atau rasa iman kampati. Betampe draw di tanah atarasa gop rasa api hana tapati. Betampe getanyo buta handi kita e er warna ipegah warna leurung tubli api hana tapati. Bahaya gop utat lega akam salahnya mirah hijau. Pak beda mirah hijau dengan leurung buta. Hei yang mirahnya niji kan warna aji merah. Kiban warna merah. Hana doa pegahlam. Ijo kiban, hana doa pegahlam. Akhir ji, upanena, oh, eh, na, na warnanya. Takkan mau buta. Jika kamu tidak dapat melihat, patihlah haba orang yang melihat. Nyokonyo, wa ilam takun. Hakam. <laughs> Wa ilam takun kazalika, kazalikanya kan ahli basirah. Dia tu fa in kunta min ahli basirah. Jika kamu mempunyai basirah, mata ati. Menyohino, mata ulai. Nyan fakat sirta min ahli zuk wal musyahadah. Wa ilam takun, jika tidak adalah kamu daripada ahli basirah, tidak dapat melihat, fakun min ahli taklid wal iman. Jadilah kamu orang yang patih. Patih ke? Pegah li orang terbelut. Baik batak drok kenan. Drok tu hana mata, gok pegah hana tak patih. Nyok muno masalah dunia puno. Menyok tanyo ahli basirah tentang dunia, Menyo lagi nyo urayan nyan getanyo telah merasakan sendiri buto-buto dunia nyo hina berarti. Lagi urun kali gerasa makanan kem luat hanyi berapa orang pegah bi. Maka nyan kali ukura tak pedih hang temle lumpah bro. Nyan bakan gerasakan keburukan dunia. Berarti zuk ino je dak pegah zuk tentang keburukan dunia Gak nyan merasakan keburukan dunia dari penjelasan ilikun. Menyo punya ahli basirah. Menyo orang yang hana mata hati, patih mentang gop pegah yang gop kali gerasakan kepnya dunia. Umpama ji, ehna ilmu Imam madali tentang bruk dunia. Nyo lagi orang yang kali tak pun am eh dikre. Muntah laju. Beji kep rasa ji kiban langsung muntah. Ikanya kamu muntah hari ke dunia ukuran. Itu nyohana mentang hawa ada. Pada dah eh eh kan hawa. Dia tak baju hana kem aku mangan aja. Ya. Kena orang mabuk, mabuk ganja. Mabuk ganja, wata tapi boh limeng buah mame. Nah, nak pengalaman. Jadi pega orang menyoli pip ganja yang dah ke hoyong kami api-api ni sijuk kan, boleh meng. Ni mame dah. Mame dah, mame dah. Tak pegah masa mana betul? Mame. Alihnya, orang pikun orang pikun yang leh getuh ek eh, geramahnya baju yang cipu gah orangnya nyan ek eh, ek eh, nyan kem ek nyan hanya ada baju baju tak baju tak pegah dengan rumah jadi yang jid ke masalah na orang yang kal yang pertama ialah menyogedanya punya basirah Maka tanya sendiri yang mengetahui keburukan dunia. Yo kenzuk. Seakan-akan kita tanya telah merasakan dunianya kem. Kita jadi ada rasa. Ci fokus pikiran nilai tiad tujuan udep kepua. Palingnya ci bubutu betul betul galak untuk mendapatkan kebahagiaan ukrawi. Wate kasib galak ci sediakan wate sebanyak banyaknya untuk ibadat. Kenyo begitu bacut mantau urusan dunia terganggu ibadah itu Tapi bukan galak. Beh anak galak. Menyuh anak galak. Bagi telefon ni kau pakai je kupi. Aku bagah daripada. Abu no, aku perih-perih anak so telefon. Nyo yang bergalak. Ketika kita nyo. Uh, eh, telah melihat dengan mata hati kebahagiaan Ukrawi, dan kita gedanyo telah meyakini bahawa dunianyo adalah hiasan belakang dan meyakini dunianya fana dan meyakini dunianya di dalam mangat nafid dalam mangat na penyakit sehingga getanyo hanali ta permen ke dunia getanyo ingin fokus ke akhirat sehingga ta ibadat de, dalam ta ibadatnya wate mekaleng tiat gara-gara getanyo payah mitapeng na nak miat nak habis tusu ipai rumah kenya mecut ah tengah mangat tengah tusu Itanya tengah mengada ibadat, tengah bukan rumah kabin tu, Pajang dah lebih tiga ibadat yang lagi nyong. Alanya nanti kaderkan lang pula ilom, kau begah je sang di belang tulu le tak halah, hai kau urusan tulu lom. Jadi dengan lagi nyan berarti kita kau mulai merasakan bahawa dunia nyong penyakit bagi akhirat. Karena setiap kita nyong tengah mengada ibadat diganggu oleh dunia yang tukang huwa kita nyong dari musalla dunia. Ipetubiat kena dalam masjid, imeh ublang. Ipetubiat dari masjid, imeh kudai. Ipetubiat dari masjid, ipakaja kerja. Karena terpaksa. Akhir ji, berikan di kudunya nyan. Tapi itu huru galak ke ibadat ini. Menyuka galak ke ibadat, tetap getanya payah piuh ibadat ketika na urusan duniawi. Nyohino kita yang merasakan kempnya dunia. Eh, dunia palingnya tapi-tapi je ganggu kita ibadat. Nyan gakun kita ahlul basirah. Jadi diri gedanya sendiri menemukan bahawa dunianya cukup jahat. Diganggu akhirat gedanya sabi habis Nyan menyolagi nanti aman. Kadar rasakan dunianya beruk pulau teman. Ibadat aju kebah dunia-dunia gede. Pemada dengan kadar udip menteng. Tetapi apabila gedanya kon ahli basirah. Gedanya tidak menemukan patoh leh beruk dunianya. Tak hanya go. Du murung kaya ke ibadat sihit. Bahkan tegak ibadat urung kaya ngeranyo ke sihit. Pemudah leh mah kaya kaya ibadat ibadat ganjil. Nyan menyo berarti gedanyo kon ahli basirah. Maka gedanyo tidak merasakan keburukan dunia. Menyo lagi nyan dengar mentang ahli basirah pegah. Maka fakun min ahli taklid wal iman. Patih urung yang kali rasa. Contoh, Imu Ghazali yang kali gerasakan. Genyan getunyum betul-betul di nabruk dunianya. Butuh-butuh dunia nyo payah tak ubah. Luat tu habis. Menyumenan leh tanya yang hana terasakan beruk dunia. Wadah tak pajuh mangat. Tapi muntah-muntah roh tu. Yang ke lagi orang baju ek pun. Hai ek. Luat, luat, luat, luat, luat. luat. Dia pegang higap kan. Luat aja tanya pura-pura. Ulai aja rah bah-bah-bah. Luat lah. Luat. Pekir puah. Padahal hana luat dalam. Mang karena orang yang basirah ke pegahnya luat. Dia kan luat dia luat pegat-pegat nyan menyotatim pegat-pegat luat ketika ahli basirah kagepegah luat berarti kedanya itamong dalam ahli taklid wa iman patih mendang urang kali rasa dan dia tahu tempat urang kali kejak kena hai ben ija ben ija rimu rimu mana ina ni tegam yang na oh menan hana yo yo yo yo lu popra yo yo sebab kau dia oleh eh dia kena yo patih baru nyan pegah jadi sesuatu yang gop kali di musyahadah Kemudian dipegah bak ditanyo hal yang sangat membahayakan. Dipegah bak ditanyo hal yang sangat menjijikkan. Patih menteng atau gok pegah. Apabila ditanyo hana alat untuk mengetahui atranyan. Yang kenyan yang lom pegah orang buta habis-habis. Maka Alhamdulillah Allah nak pegah orang buta dulu nanyanyo. Orang buta handih ke warna. Orang terbelut dih ke warna. Maka Dakun, apabila kamu tidak dapat melihat warna, maka percayalah orang yang melihatnya. Apabila gata karena hana mata hati tidak dapat melihat keburukan dunia, kehinaan dunia, maka percayalah kurung yang telah melihat dengan mata hatinya. Jadi ditanya kon ahli basirah. Tapi tak petih ada orang pegahannya. Nyo hino yang jid kerusakan ditanya Allah. Jadi jiat ke dia oleh orang yang ketiga. Orang pertama ahlul basirah. Genyan draw genyan merasakan keburukan dunia, maka dunianya berubah. Yang kedua, orang yang kon ahlul basirah tetapi gepatih ke ahlul basirah. Gepegah dunianya sangat bahaya, nak kubah, kubah juga kan. Puhong gede, pat bahaya hong. Mangka gepegah bahaya bahaya juga deh. Tapi menyebab badan cin dapat tinggal orang lain begah. Tanya hana basirah untuk melihat badan jin. Nyo god puhana. Hi laga. Tatuk ju. Hanya ka kejadian karubah honda ini tu kan. Udah daya ada putra masalahnya dan jin. Oh man, kau punya nak pakai. Nyo badan jin nyo nyo jin membawa malapetaka bagi rona. Nyo menyembit negara. Oh man, hana tu kutupu. Langsung boh, Yum rangadu yum kan. Boh membahayakan kita katanya. Nyan geken patih ahlul basirah pega. Urang nyan tembus mata ke nyan de e, eh, malang yang terkandung dalam patih nyan. Itanya hana de. Wadai katanya hana de higap de bukan bergadawa. Ikut menteng. Makai tamong kita katanya dalam ahli taklid wal iman. Yang nomor ilhe basirah hana haba urang basirah hana patih nyoi tamong dalam ahli kufur urang hana patih kebohnan. Ya, Karena nauru yang ada e. Tapi hana pada ni. Baik tanya hana ada. Pani dia main tanya hana alat. Hana indra ke enam. Ada hana indra ke enam. Hana dah e. Nauru yang dah indra. Hana pada. Maka juga fe. Nyok kemana masalah dunia. Jadi. Fa'in kunta min ahlil basirah. Tanya sendiri dapat melihat. Dunia nyok aib. Fakat sirta min ahli zuq wal musyahadah. Berarti drone daripada ahli zuk dan musyahadah. Mio lagi nyan hana perleli bupanya uraian. Urang telah mengetahui e yang kem e yang beruk. Napa perlu buat dalam baju e? Ben baju e. Adapun kem ben baju e, be lele tan baju e. Pu be lu. Mu baju nang de baju se luar ka. Be ne baju bangke nyan bangke nyan ben baju hasil se luar ke. Mang baju harga kibah nang baju kara betul perut nyan nanti bangke. Terpaksa daripada mati baju baju yang darurah kun. Menyo yang batin kanya jiwa kanya luar habis ke bangke. Tapi kena kasih duk hana makanan lain yang kau bangke, kau mana buka? Baju tu bacut. Ada la hukum fikah kan gebi tiap dia lagi nyat. Jadi menyo ka gata ahlul basirah, gata kajir ke ahli zuq wal musyahadah, hana perlele pegah yu kebah dunia. Hana perlele kebah le hana payah pegah le be pajuh eh, hana payah pegah le be lele pajuh eh. Ti hana. Nyan kenyan urangnya yang cukup tenang ka gudep ketika hana dunia dan hana meia tak Honda katanya baru uthat. Hana uh uma lega uthat Honda aji. Tak uh Honda katanya uma gupi ramah-ramah <laughs> eh uga. Uru lain lom lah, ku kaya Paju makanan mangga-mangga uthat ku pui ipaju eh awanya ni, pagayan. Pagah hai tendu mendon daripada ipaju eh. Nyen kedro hana pun dapat bali, hana pun dak tawarkan dunia ini tika luat. Yang kejut wadah ditawarkan dunia kepada Nabi La ke Nabi Han Ilung bah duduk teraw mantang Anak kata orang. Man Nabi pukul ahlul basirah teman. Ka. Wa ilam takun kata lika, Menyugata kon ahlul basirah. Fakun min ahli taklid wal iman. Bujitlah kata daripada orang ahli taklid. Taklid patih habagok. Thogok ahlul basirah. Yang kata pun, pada oh, yang cian yang handuh tak tanya, begah le orang tu patih. Sesuatu yang makanan yang tanya, hana ada tu boleh, eh, dengan bu, saban. Berahli urung, nyo ek, nyo bu, nyo pejuh, nyo bek, patih. Ahli iman, patih hati habago. Nyan menan ditanya juga akan selamat. Bek je ditanya kurung buta batat, drog handi u habago handi patih. Bek je kurung bangai handi u batenjian, tapi ada agak pegah handi patih. Bek je kurung pikun, drog handi kuduri beda li bu ngan ek, degok pegah pi handi patih. Wandur, buka, perhatikan je you kepada tahzir nepaya oleh Allah Subhanahu wa taala iyaka akan kata wal kitab was sunnah punyan dan peyo kitab dan sunnah ayat dan hadis teh kage peyo nekeun le Allah azza wa jalla mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha Seorang yang menghendakikan udib dunia dan hiasan dunia, kamu sempurnakan kepada mereka itu akan amal mereka itu padanya dunia. Orang yang galak ke kehidupan dunia, urusan orangnya, amal orangnya yang kesempurna dalam masalah dunia. Hana akhirat. Nyebutlah. Artinya, menyogalak ke dunia, maka orangnya secara sempurna bekerja untuk dunia. Hanali bekerja untuk akhirat. Sebab kalau berkah likut antara dunia dan akhirat terjadi adawah. Cuma yang tanya ahli dukun. Kan? Urung pegah pian ada pati. Hai pandai nak menangkan juga cik ji. Dunia bun, dunia dah tuntut akhirat benar. Ha kembali dalam abah saud benar. Sebab dia draw tu hana ada dak uh, eh, yang kau pegah hana ada pati. Jadi ahli basirah kan batat lom. Hana pati haba urung u badan cian. Lih bangai Budak-budak lah. Waqala dan bahaya yang lain dengan Allah Ta'ala. Zalika bi'annahu mustahabbul hayatat dunia ala akhirah. Demikian dengan sebab sesungguh mereka itu mencintai hudib dunia di hati hudib akhirat. Uh, nyo zalikanya mengisyarahkan kepada ayat yang diikutnya. Mihana salah wa mayyar tadid mingkum Seorang yang murtad di antara kamu. Jadi ayat ilikutnya menceritakan tiro orang yang murtad keluar daripada Islam. Kemudian Allah bengeh ke orang yang murtadnya. Kelanjutkan pada ayat yang lainnya zalika kejadian yang lagenya murtad sehingga merumpok bengih Allah dengan sebab awaknya mencintai udip dunia di atas udip akhirat. Orang yang murtad gara-gara galak ke dunia. Maka wadah tahu orang Islam je orang Kristen gara-gara ekonomi. Tapi orang Kristen tak mau Islam kon gara-gara ekonomi. Ini kejadian ke laginya. Jadi, galak ke dunia menjadi penyebab tidak ada orang murtad dikubah agama dikubah akhirat dipilih dunia maka dikubah agama yang benar dipilih agama yang lain nyan juga di dalam ayatnya menunjuki bahawa cinta kepada udip dunianyo hal yang tercela bahkan sampai jir ke penyebab urang murtad bahaya yang lain Nakala Allah Taala qala anza ismuhu fa amma man tagha wa athara al haya wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya mana? Adapun orang yang durhaka dan memilih kehidupan dunia maka sesungguh neraka jahim itulah tempat kembalinya. Jadi orang yang memilih Uh, kehidupan dunia ingin bersenang-senang di dunia ingin mewah hidup di dunia yang tempat kembali ura akhirat adalah ke dalam neraka jahim yang berarti kan patih mendang menyohana terasakan mana menyuhana kan ahli basirah yang pegah Allah Ta'ala panena basirah di atasnya lau Nya ba'ilai habai mu'adhali Haba Allah kadang-kadang kagahan mampanai na elok ulam habai mo tadi nyen le hayat ka yang menjela urang yang cinta kepada kehidupan dunia walanla sulusul quran fi zami dunya wa zami ahliha dan mudah-mudahan sepertiga Al-Quran sabit pada mencela dunia dan mencela ahlinya dunia. Quran terperleh kecela dunia. Ha? Dua perlai tu yang baru untuk kupu lain. Yang seperle atau Quran, gecela dunia, gecela ahli dunia. Watailah kah gecela? Celanya kan pegah God. Pegah bro. Yang pegah bro Allah. Yang galak katanya, yang kata bro kan? Makanya galak aku pejuh ek, lagi pegah ek, yang kem dia orang. Yang ek, yang kem, yang bahaya. Yang galak katanya, yang kenyan? ada kem, sebab draw tu hana hana ubah tak boleh. Mata tu hana dia tak tak boleh. Padai ek kan beda warna ek eh, bu. Oleh nyala be ek eh, be bu kan beda. Buka ke mana? Sumum bukmum umyum buka punya nayo lah. Mata tidak melihat le. Hidung tidak dapat mencium. Didah tidak dapat merasakan. Ek eh, dengan bu kasaban. Gejak urung yang mentong na dapat melihat. Nyan ek eh, ni Baju. Yang gelak ni ke ayatnya? Entah ayatnya. Ha ha napo becut. Yang becut kerana tamah lah maka. I don't know apa ni nak kira le. Lah. Hai nyampu kerana tumpuk lam ayat le. Lah. Ha mana yang kan duduk ke singah lam. Jadi gudanya tugas pusapat-pusapat ayat ju sebanyak-banyaknya. Wadali ahli basirah kahirin ke tanya. Itanya tetap mencari alasan untuk berbentuk idrol. Nyo ayat got no. <laughs> eh eh nyo han saban ngo eh lain eh, nyo nyo eh nyo dapat baju dengan sehat eh <laughs> nya menan perbandingan ni jadi sepertiga Al-Quran mencela gepubruk dunia tapi han bruk lom di mata tanyo maka tau tanyo kan tiap habis batak deka nyan dalam Quran han dalam Quran gemi ayat leboh kecontoh menteng olehnya gepegah kesimpulan bahawa sepertiga isi Al-Quran mencela dunia dan mencela ahli dunia tapi katanya golom luat lo hanfib nganyan nekun le nabi sallallahu alaihi wasallam ad dunya mal'unah dunianyo gelaknat mal'unon ma fiha lagi gelaknat sesuatu yang na dalam dunia ahli dunia dunia gelaknat ahli dunia gelaknat Nya kan duk begah beruk tit. Tetapi lagi puno, baik itu mana? Bu beruk beruk, bu baju haju. Kena kadar. Nah, ha, yang perlu kadar nanti. Karena dalam hukum fikah bangki haram dan seluruh yang haram-haramnya pada saat darurah dibolehkan. Tetapi dibolehkan tukat daru bikadariha. Na ukuran ji. na ukuran kada yang jiat pajuh bangke. Sampai payah pajuh bakon. Menyuhan tak pajuh mati itu. Ha, berarti pajuh ukuran baik jadih mati. Sagai. Kan pajuh dro. Untuk baik jadih mati. Nyo karak mati. Ha, Nyo karak mati. Pajuh bacut. Nga ha, baik jadih mati. Lian pajuh. Bacutnya nak karak mati lho. Ha, nali. Pi mentong du. Ha, kalih piyo. Jadi dunianya malunah. Tapi dibolehkan karena darurah maka tukad daru bi kadariha illa maka nallahu taala maka nallahu taala putra illa maka lillahi taala minha ya Ya, kana. Yang mana buat apa kana? Kecuali sesuatu yang ada karena Allah daripadanya dunia. Nyan yang juga. Jadi dasar ji dunianya malunah, gelaknat. Kecuali kadar yang tacok semata-mata karena Allah. Kon karena meladak ladat Karena Allah tu. Udib ketanyonyo tujuan urib ibadat. Apabila dalam keadaan terlalu deka yang sampai tenaga katanya hanali nyohino katanya membutuhkan sedikit makanan untuk pedun badan baik sampai lagi nyan baik sampai sakit tu nyan geken pajuh makanan nyan makanan dungan nyan lillah pakaian menanti yang kebutuhan dina yang hajian buna you know yang hajian buna umpama haji dum yang nak badan katanya sip hantip nyantip nama selapih tu nyok kalih nak tasuk baja baje baje nak sabah dalamnya nak singlet sabah tu lom nak jakrung lom dalam nak luwe lom nak kopiah lom Yang dum nan untuk menjaga kesehatan katanya sip wahana kasip menyok kasip lamari tabah gerbak tu kepuah <laughs> Yang tep dumno, mai deh. Lebih berat tep aga. Yang kan lilillah berarti. Kadua, Wakala dan negeri le Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajaban kullal ajabi lil mutasad lil musad musaddiqi bidaril akhirah wahwa yas ali daril ghurur Kenabi alangkah herannya sehabis-habis hireun yang hirun habis-habis hirun haid tapi fikir-fikir bagi orang yang membenarkan nanggro akhirat tetapi dianya itu berusaha untuk nanggro hurur dunia nanggro akhirat ipati tapi kita ke akhirat ke dunia ada yang rau ke peti akhirat peti nyemput rau ke minta tuang jawab lang. rau ke peti akhirat peti nyemput ke minta hai minta rezeki pakai anak ibadat bukan lah kah You know orang bengah orang kalau menyak kerja pada berat lah pejabu lah kan. Minyak kala pejabu badan kedega kan. Minyak kedega apakah nak ibadat ke bukan minta apa yang lam duk pajuh lah. Tapi yang kejadian pajuh untuk minta untuk pajuh. Maknanya pajuh lah le pajuh minta untuk pajuh. Sedangkan akhirat dia yakin tapi kerja sehari-hari kan ke akhiratnya yang hirun dia buat ke Nabi. Aneh hurun ipate ipate tapi kerja kerjakan tu ada pate jadi akhirat betul surga neraka betul orang pegat amal gat ke pasal surga betul tetapi nyen ipate betul ada di berakon yang hebat tapi pada kerja kau nyen tiga belas nyuri Cik yang orang tengah tegak dah kerja. Orang tengah lewat dah peng. Nan patih orang akhirat? Patih. Mandung patih. Tapi kerjakan. Ni yang hira ni kepada Nabi. Aneh. Jadi sama dengan kan? tanya Tanyanya je kurang aneh. Sang menyona kebun binatang. Je pertama ke manusia. Mengenai <laughs> nonton lima lekat. Nonton lima lekat. Aneh ke apa? Yang makhluk aneh dah nak. Entah-entah gawat. Pak seharusnya orang punya patih akhirat yang kebahagiaan abadi di akhirat, kesengsaraan abadi di akhirat dan ditupu tohbut yang meraih kebahagiaan abadi dan tohbut yang mengarah kepada kesengsaraan abadi. Seharusnya ikerja cari kebahagiaan abadi. Ya kan? Ibu buat buat lain yang mengarah kepada kesengsaraan. Aneh orangnya ibu buka. Makanya yang gedrok malaikat ni pasal dalam rakap yang tabah dalam jentera raya nonton ke bibi umpun malaikat tak ha. malah anak malaikat lagi kan, eh. nyana Minyak tinggi raga pertama orang jiwa ke malaikat lagi jiwa orang Ika ke drop dan jauh belarang tepuk tepuk <laughs> Kira aja monyet Monyet antum na jarum tak na turun dunia Lagak tak monyet jauh Jadi ya jawapan. Man Nabi dukan pegahnya na ni Puan ke drop di malaikat teman Jadi yang orang normal mudah Ketika kepatih akhirat maka han kami tali dunia kurornya yang kami tali akhirat jaju dan badi yang lain badi yang lain nekeli nabi yang lain salam ad dunia hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha wa nadirun kaifa ta'malun ke nabi dunianya mameh ijau <laughs> mameh hijau. Artinya manis di mulut, enak di mulut, enak dipandang. Tak e lagak, tak pajuh mangat. Ha? Haluah mameh nyang lidah. Khadirah hijau nyang pemandangan ng mata. tak rasa mangan, tak e pilagak. Dan Allah mustakhlifukum fiha. Gejadikan kamu khalifah dalamnya dunia. Gepeluh dengan dalam dunia. Fanadirun, maka kalun. Kaifa tamalun, kiban dah pegawai teruk kenan. Jadi, gedanya gebekali dengan akal, gedanya gebekali dengan rasul yang me puwa keterangan daripada Allah. Kemudian gelepaskan di dalam dunianya yang indah, dan mangan. Geulah Allah putra yang tak pegat teruk kena. Apakah kita nyu lale dengan yang mamehnya? Apakah lalai dengan yang mangatnya? Yang walaupun mangat tapi membahayakan kita nyu. Atau kita nyu hana tak permen ke atas lagaknya, gaduh dah fikir ke nasib kita nyu orang akhirat. Dan ikut Nabi yang alaihi salam. Inna Allah azza wa jalla lam yakhluq khalkan abghar ilaihi minad dunya. dunia. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan satu makhluk yang lebih marah kepadanya Allah daripada dunia. Allah hanya kepada tabah makhluk yang lebih kebenci selain daripada dunia. Jadi gura, yang tengokin gura. Tapi hana gura. Kalau ke contoh baru, contoh baru, memang benci pekena gemudua tu Nabi Sulaiman pernah nak doa lekai harta bagi Allah Taala. Memang benci, lom berhati, ilom pernah lom doa benar rimung dua buah benar ya. Mantau tau galak ke ikap dan duk inan. Tapi lom berah dak nak rimung dua buah, belah nan sabo, belah di sabo. Kupu tak si rumah. <laughs> Tau kena tetot ele. Tengut lanyo itu bit, baju-baju itu, kakak di hotel ya. Sebuah <laughs> hiwa tu kau kena. Nampak janda urusan. Kan eh rimung je ina nanti ada tanggulnya nanti sabah. Man resiko je putra. Kah naik kap. Icakar eh, han mesti kau Mau kau urusan di lom lah, dah bubat. Hana gelak Tapi ada hana gelak. Pakai dalam noa. Nyok kamu Jadi Allah di antara makhluk yang nebegat yang paling nebenci Allah adalah dunia wa innahu lam yandur ilaiha mundu khalaqaha sesungguhnya Allah hana genadar kepadanya dunia semenjak diciptakan adakannya dunia hana gekalon dengan pandangan yang god artinya dan ikulai nabi alaihi salam man asbaha wa dunya akbaru hamihi walaysa minallah bisyik Tiada orang yang dimebengah-bengah, subah dan bermula dunia itu seraik-raik himmahnya. Jaga tengut bengah dalam pikiran langsung tentang dunia. Pulan, pulin, nyojih, nya yang dalam pikiran. Maka tidak dia nyaman daripada Allah pada sesuatu. Nyan urung nyan hana nilai hana yubba Allah melimang bih. Bahan jaga tengut dunia ilai pikir. Sedangkan yang paling bro dunia. Pakan jaga tengut nyan nilai yang diingat. Tapi kiban hananya yang diingat, emang nyan yang galak yang tanggala fi'nyan maka banjaga dengan nyana yu tingan ile wa alzama wa ulzima qalbuhu arba'a kesalin dan diilzamkan akan hatinya akan put perkara urang yang menyo bebedah eh bengah pikiran ge bulat ke dunia nyo lam ate genyan akan jidu put perkara yang hang gada-gada pertama hamman la yang qati'u anhu abadan kegundahan yang tidak akan hilang daripadanya selama-lama. Nyaurih hanam jantina udib. Tusah saja-saja. Yang kedua, syulan la yadafar ragu anhu abadan. Kebimbangan yang tidak akan selesai daripadanya selama-lama. Sibuk tapi-tapi. Nah mentang kesibukan. Orangnya ada, oh orangnya hati. Ini kan, dengan puberi haji hilai bacut, hilai bacut, hilai bacut, hilai bacut, hilai bacut, hilai bacut, hilai bacut, Golom truk lima orang kemudian, kau sibuk ujung untuk membelah belah orang kemudian. Golom truk lima belah orang yang sibuk untuk lain bulan kemudian. Yang cuklan lai rafarahukun. Kesibukan yang tidak akan berakhir. Gara-gara la mulai dunia. Wafakran la yablughu ghinah abadan dan kefakiran yang tidak sampai kayanya selama-lama. Gathin tapi-tapi hana pernah kaya. Tapi kan kasihan harta, harta le jaju, orang kasihan jaju tapi nyop perle pulan, nyop buna pulin, nyop pulan kalau na, ada kananya merupah. Oleh kananya oman perle pulin, dia bi benar, nyamah nanya ambil apa. Jadi orang lagi nyan, udah punya sabe sabe cukup le yang geperle, tapi yang geperle nya golob na. Tegedi nyan kakak rap na, perle pulain. Tegedi nyan kana perle kepulain lom. Sama dengan udah punya sabe sabe perle. Gedanya yang senang dah udah kaya. Udip kaya puyangna kasihnya. Ente berhaya yang lain minta mahasib berhaya. Tapi dia kasih hana kejar-kejar udip ni. Nyan baru item kaya lagi nyan jaga dengan baik dunia yang pikiran. ibadat lah oleh ada. Ban jaga, aju tingat ke jamaah subuh, tingat nyo, tingat je. Langsung bedah buat kan. Dudun tu, ka, kalih nempuh-nempuh. Ha, dah hadiah kerja tiat. Ya, menan. Kan banyak kata tengah-tengah, nyan, bawa bengah, nyan nilai lah boleh tu. Nyah macam kaya ada. Gafian tapi-tapi. Ada leh harta tapi gafian. Yang keput wa amalan la yablughu muntaha wa badan dan angan-angan yang tidak sampai penghabisannya selama-lama. Angan-angan yang kedanyo tidak akan pernah tercapai. Dan berkata Abu Hurairah Nekun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah Ala uri kat dunia jami'ah Adakah beklun pedih akan kata akan dunia sekaliannya dunia? Hai. Nabi menanjara kita warkan maurun Kau enggak pedih saja dunia ngile Hai Abu Hurairah Pu beklun pedih dunia apa orang mandu? Nak dunia orangnya? Ya. Dunia Mereka tanya ya dunia apa saja? Amerika, Qatar, Dubai, Holland Nya dah nyajak udunya kan? Ah, udunya oh, Jepang. Nya ja udunya. Nya Nabi nak tawarkan Abu Hurairah ja udunya mana boh? Pun nak ingin nak udunya mana boh? Maka cukup gala Abu Hurairah. Eh bersawar aju. Kol tu lu <laughs> jawab naam. Oh manggalak tak Abu Hurairah ja udunya orang Fa akhadha bi Maka gemat di Nabi bajar ulun ila madbalah. Ba tempat boh eh. <laughs> Jumat baca tu, jak kena. Duhu ayu kedih pada tempat bawa ek. Luar kampung. Fiha yang bak tempat bawa eknya ru'usu unasin. Tengkorak manusia mtukruk ini. Antirat ek. Ek kasib khep ke ini. Macam-macam ek. Kharikin. Ya jabruk tu. Nidamin. Tulium. Tupruk ini. Wakala. Wakala. Maka nak kena Nabi yang alaihi salam. Wahai abu Hurairah, ini ule ada ianya ule loba galak jih lagi galak draw ni sip. Wata amala amalakum dan ita amal lagi ta amal kata hati. Ule tengkorak yang ue eh, tengkorak yang lagi ule draw ni sip emun. Men begi tengkorak yang ti eh, yang pun kon lagi ule draw ni. Na o na kulit lagak ti lagi nyan. Hanya ni pikir lagi draw ni pikir sip. Na sumiki hebat urangnya cik e puhi ka ha sumah yalioma kemudian dia nyaule ba urangnya idamon bila jildin kajet ketulung tanpa kulit kemudian akan jek kabe jamun ulenyo lagi uleron jino tulung dua rote jek kabe nyandonya abo yang lagi nyandonya Artiji awai laga Malanyan bro, bro, bro, sampai hanayu na poli. Bedah tanya, minta ada-ada lagi nyan. Ada yang bagah-bagah bro, aku ah, gelak dia. Yang kedua, wahadihil nadirat. Ini e, nyan e, nyan kau e na e. Ah? Nyan kon e kan. Alwanu ataimadikum. Nyan bermacam-macam makanan kamu. Nyan makanan na. Ah? Mam berubah wujud. Makanan yang kau berubah wujud. Kon e yang Makanan iktasabuha yang gata usaha kamu usaha uh, oh mereka itu benar tengkorak ini e adalah warna daripada makanan mereka itu yang diusahakan oleh mereka itu akannya makanan dari tempat sekira-kira diusaha pun dikerja popoh roh jerak debu-debu yang minta peng. Leh na peng, ya belum makanan. Lehnya nuanya oh iboh. mana pajak dah boh kan dak tu. Pun minta, anian ah, boh oh, bukan nabi. Bukan hanya baik minta muka pun punya iboh duduk. <laughs> Memang duduk apa dah boh, anak dah tung. Kan baik jerah dapat minta. Yang minta karat. Hei gede, jerah tu bodoh. Anian boh, atuh. Mana boleh dia dapat jauh main dalam perut juga dia dah bawah. Kah. Faqadafuha. Maka membuang oleh mereka itu akannya makanan daripada perut mereka itu. Pak Asbahat. Maka jino jadi ianya makanannya. Wan nasu yataha maunaha. Padahal manusia menjauhi akannya makanannya. Jaman late ina pelu. Jaman kan late. Support. Cok honda tabo. Amita pun mengah kerja le. Kerja, kerja, kerja pegang pada ke bawa bi peng baju rayong. Ka. Poh pet kai debit kan peng. Wo rumah mana-mana cok honda debit putra jaan minta makanan. blow blow blow blow blow, orang yang pasal lawa bah, pasal orang yang tu lutuh peluang. <laughs> Hai kan peluang. Banyak dah minta ke puah. yang dah peluang. Nyokat dah minta. Kata uang dah bahasa beju. Satu eh, pada baik, tak eh, ayat saya janji. Sayang, lihat dah tak minta pada kon. Kon, tak boh. Wahadihil khariku. Ini ija yang kabruk. Ada ianya ija itu, rias mereka itu. Rias. Punya wadah ini siapa? Rias. Rias. Rias. Riasnya adalah pakaian kebanggaan. Pakaian hebat. Wali walibasahum dan yang pakaian mereka itu yang pakaian kehebatan pak asbahat maka uronyo. jadi ianya pakaiannya wariyah tusafikuha dan angin iprok-prok akannya pakaian popol angin pepring ali angin hai ka buka ana yum napoli jamun mita nyo kabru wa hadhihi al idamu nyo tuliung tuliung nyo dum nyan tuliung dabah mereka itu kenderaan yang jamun allati kanu yantajiuna alaiha dabbah kenderaan allati yang mereka berjalan atasnya atau rafal bilad akan seluruh penjuru dunia e ada hunta yan e ada kuda ja kano ja gede tapi orangnya nyoban hiji jika Nyomenan pamangkana bagian so yang kena klik dia dirinya pala pergi kaje klik. Hayang tu. <laughs> So, Kalau mereka nak klik, menyuruh saya, ajuk klik, yang kenyataannya. Jadi arti jih podra Dunianyo adalah fiat hagai. Hana yang bertahan trip. Memendung bro bro bro memendung. Mitalom merumpok lom bro lom. Mitalom bro lom. Mitalom bro lom. Pakon hana dalam pikiran ni tanya. Mita sesuatu yang hana bro mentang. Yaitu mita kebahagiaan ukhrawi karena amal saleh yang tak buat di dunia nyo akan gebalah sebagai kebaikan di akhirat Pakon kan hananyan mentong tak babi wate kon he dah dak da kerja ga Mupluh oh, tun kata kerja Hana da piu-piu Sabit-sabit tak minta atas yang beruk Pakon han Tak piuh daripada kerja minta ada yang beruk Ino tak kerja tak minta ada yang hana-hana beruk lih mencari keridaan Tuhan ingin bertemu dengan Tuhan zat yang kadim baka la akhiralah pakai hananya mandau yang tamita pakai katanya mengejar keindahan yang cepat beru. yang menang dan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaji anna aqwamun yaumal qiyamah wa amaluhum kajibali tihamah sungguh datang beberapa kaum pada hari kiamat Padahal amal mereka itu lagi Bukit Tihamah, Pak, di Yaman. Jadi di Yaman na bukit yang bernama Bukit Tihamah. Jadi kebegali Nabi datang beberapa kaum di Uro Kiamat. Amalan bibiglinya raya. Nah, nyonya kinayah daripada amalan urunnya lidatat. Kemudian fayuk marubihim ilanar diperintahkan mereka itu ke neraka. Pegar dan Allah yang kelihatan neraka yang mendung. Maka letak pahala tebah. Jadi ibadat lempah jai, amal lempah jai, diperindahkan ke neraka. Dia kan ke syurga. Nyekan dalam neraka. Kalau tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, musallin, urun temayangnya? Wala naamnya, urun temayang. Oh, dia nak pergi urun jauh belang. dah kanu yusallun adalah mereka itu sembahyang wa yasumun berpuasa wa ya'khuduna hanatan lil lail dan mengambil oleh mereka itu akan kehinaan daripada malam artinya jera ke malam bagi ibadat kan kan urun tengah kan semayang puasa malam ke ibadat hai urung jera malam ke ibadat hanatan kehinaan yang mana aja kehinaan di waktu malam artinya jera malam dengan ibadat. Nyana apa ni dengan amal empah jam yang tak nak bubut buat Nabi. Cuma putra je masalah ke orangnya. Fa idza urida lahum syai'un minat dunya wa sabu Apabila didatangkan bagi mereka itu akan sesuatu daripada dunia, getegom matanya dunia. Matai duh dunia cekat kepengnya. Hang rempok dua li Yang ingin masalah. Padahal ibadat le. Bayangkan menyertanya mengejar dunia ibadat di putra tinggal. Nyo urungnyo ibadat le. Malam hana eh, itunya malam dengar persiapan kerja singa. uruh tika dengar dah kerja. Bengah sikat sibuk persiapan nak kerja, Tengah bungkuh-bungkuh dengan ikat-ikat obi untuk muka tak ada dia pasal. Yang dari poh leh. Poh pukit berangkat. Adhan tu boh pah dengan dah buka lapak <laughs> ini. Jadi, nyo urangnya orang ibadat. Semayang, puasa, ibadat malam. Cuma yang na masalah, Menyo duh ke dunia menyangkut dengan harta, wasabu sabu gegerup hangga tegong. hawa ke dunia. Tapi ibadat hana kurang. Nyan ura akhirat, fayuk marubihim ilanah Lam raka empat. Dan ikut li Nabi SAW, okey. okah li. Kuala Isa AS, La yastakimu hubud dunia wal akhirah fi kalbi mu'minin. Tidak istiqamah. Han tetap musafat cinta dunia dan akhirat di dalam hati urum iman. Ya, kajilah. Han itu musafat adanya. Menyo galak ke dunia, han galak ke akhirat. Menyo galak ke akhirat, han galak ke dunia. Maka ikut ke pegah adawah. Dunia dan akhiratnya bermusuhan. Jadi dua dro yang bermusuhan, ketika Sabah tak pertamang lah mati, Sabah tu hai tak mong leh. Ino tak kurung leh tak pertamang musang tak peluk mana. Ini tim leh mana? Musang di dalam. Tetapi peluang pegah tak salah mana hai tim leh. Padahal salah draw tu. Kebu tak pertamang musang ilai berkenan. Menyo dalam mati kita nyona cinta kepada dunia, nyo hai tamong cinta akhirat. Nyan yang pegah leh Nabi Isa. Kama la yastaqimul ma'u wan nar fi ina'in wahid. Sebagaimana hana mutafat ia ngenapui dalam sabah bejana, dalam sabah gelah. Pasau apui, pasau iya. Menyo dapat sapui, lenyan dapat sapui, iya. Mende apui. Dapat sapui, iya dapat sapui, hai dep dep le apui ju. Yang mana jadi dalam sabah tempat ia ngenapui hanjir mutafat, maka dunia dan akhirat han mutafat dalam sabah hati. Dan dekun Nabi sallallahu alaihi wasallam Ih eh, zarud dunia fainaha ashar min harud wa marud hindari olehmu akan dunia karena sesungguhnya dunia lebih lebih tegak fihi daripada fihi harud marud nago harud marud wa ma yu'allimani min ahadin illa ya inna ma nahnu fitnatun ini illa ayakula harud dan marudnya bukan porno fihi Gebegah Nabi, tegak tihe dunia lo. Idanya tihe harut marut, hana tamurno. Tapi dah dunia tak kan? Tegas sihir dunia yang lo. Menyo sihir harut marut. Kadang-kadang orang nak yang selamat dalam di akhirat. Tapi menyo sihir dunia, ham jangan selamat li. Karena begitu orang kagalak ke dunia. Kan perkenang li dunia li, ibu nak apa ngasih? Dunia dengan sihir ji menggunakan doa pengasih untuk dipergalak tanya ke ji. Sehingga galak ada. Wata galak kita yo kapo to drong ondonya. Kami dah baju baju baju baju. Olehnya makin trip, muda mahgala. Makin trip, muda mahgala. Makin trip, muda mahgala. Pajan abe, hana abe abe, mati. Sampai mati, yang tengah mati tengah galak kita yang ada. Yang dumnan sihe dunya. Maka nabi kahli nabi sihe dunya lebih tegar daripada sihe harut marut. Dan kenle Isa salam, Ya ma'asyaral hawariyin Wahai jamaah hawariyin Ridha ligata dengan sedikit dunia beserta selamat agama Nah dunia yang baca macam kajiatnya yang penting selamat agama Jadi keselamatan agama lebih penting Sehingga Tak ada gede dunia yang tak rumpuknya cuma sedikit reda juga relakan kajiknya nama Naji. Beli gabuk. beli gabuk minta dunia yang lebih le. Yang penting agama berselamat. Dunia mengkena mentem. Kanya kan dunia tak tuntut akhirat benar. Jadi yang gayu pereda hati gedanya, hati gedanya menerima dunia yang sedikit, yang penting agama selamat. Sebagaimana barang diredha li ahli dunia dengan sedikit agama beserta selamat dunia. Nyo balik. Li ahli dunia yang penting bisnis lancar. Pokok je semayang. Nah. Main lehu, pokok padung. Misu si tengah put, gula salong. Berarti mentong lehu. Dan lebih pah tajak si tengah put, leh dah semayang, kita mau dasa, semayang aja. Sehingga katanya si Ad agak tabah hotel dua bos semayang kali dia buat. Bumnya mi ada semayang leho la hotel roe wai. Indu asa aja dia dua goja di nak abi hotel kenan. Ni be sampai rugo hotel. Yang penting bisnis lancar. Jadi demi lancarnya bisnis rela dengan sedikit akhirat. Semayang akhirat semayang hana jamaah, semayang hana baca yang sunat-sunat, semayang mekarat-karat, kagehom pokok jina ibadat pokok ji nah nyo yang dunia tak tuntut akhirat benar menyo dunia tuntutlah dunia sebanyak-banyaknya akhirat asai mengena mentau mai kita nyo buat pinyan ke dunia tak tuntut akhirat benar oh tak pun cok <laughs> yang ke pesan le Nabi Musa ba hawariin karnyan kita nyo balik ke Itanyo relakan dunia yang sedikit, yang penting agama selamat. Menyo ahli dunia, awaknya rela ji agama yang sedikit, yang penting agama uh, dunia yang selamat. Harta bulu, jih berkaya, agama ibadat mengkena macam baju. Yang kenan. Mantanya hoi tembong dan kawannya cipegot aja. Dan kenle Nabi Insya Allah Salam bagi hawariin lom La aklu khubdi syair bil milhil jaris walubusul maswah wan naumu alal mazabil kathir ma'a ha, afiyati ha, ha, dunya wal akhirah sungguh pajuh roti syair dengan sira gatha dan pakai pakaian bro dan eh bak tempat boh eh nyen le dunyan beserta selamat dunia dan akhirat yang penting kedainya selamat daudib. Selamat wakirat baik binasa. Masalah makanan pu yang na. Tempat eh pakaian pu yang na. Nyandunan jai ka. Pajuh ruti syair. Nah dua buah gandum lagi yang kalian dah pegah. Gandum bur dan gandum syair. Gandum bur tepung ji lebih lembut. Ruti ji lebih mangat. Gandum syair tepung ji lebih gasa. Ruti ji menurutnya naju. Lagi ruti pegak dari lho ayuh. Rupti dari lah ka kemenan juga ni Ibu tu tepung bacut biha nama. Nya rupti syair lagi nyan. Alenya bil milhil jaris. Ketemon ji tira gatha. Tira yang hana hancur lah makanan. Ada takam ada menggerung-gerung. Tentang ada hano hano pasti ibu. Tira kak gerung-gerung-gerung. Yang di tiranya. Yang tira jari. Tira gatha. Luksul masuk pakai pakaian masuah ijar kiah mutampai tampai hi hi pihanagon nomu alal madabil tempat eh dah ada baik eh. rumah tu tan tanah tu han tempat bawah eh ana sapa yang ke boh-boh tengkurak apa noh nyahinan aju tengut mangat tengut kero nyan dumnan getanyo merumpok dunia, nyan le dumnan apabila gedanya selamat dunia selamat akhirat iman di berila akhirat bahagia dunia dunia kala ji tak terkedi keselamatan dunia dan akhirat gedanya tergantung di atas dunia yang berdik lom terpaksa tak berdik hai dunia ke berkala naim parah lom kibar naim parah lom pajuh ruti gandum hana tirar kiyah olehnya bajem bajem bro pitan Tekedi pih lagi nyan payah dah terima demi selamat agama. Nya dumno yang dipentingkan selamat agama. Man menyo dumnan kada demo nya jada dak ka memang dak ka ke Nabi ta. Dumnan ka bereh sana. Hana payah mitali, hana li ka payah kaget adat. Man dum terempok li tanyo ronyo ke bankah. Pu mentang tamah lom. Ye buka mari lende. Buka mari ci biliung baje biliung jakro. Kata boh. Olnyan ci makanan yang dapat jauh selamanya buat rah nyo tepung kata bu bro putih teman bu bodra nyo tiraga tiraga tha tira yang de dekat megereng-gereng hati hanjo adapun eh uh, rendang yang lembut putra yang tengok baju man menyo dumnan kata baju agama hai rumpok selamat lo kepu ti makanan dumnan leureng je dum makanan kem yang penting putimang agama Kitanya dumno ka makanan golom narnya na putimang agama. pajang dapat timang mentong tamah lom. Tamah lom, tamah lom. Pegah tu pakon agama na selamat. Dan diriwayatkan sesungguh Isa alaihi salam ku syifa bid dunya. Dinampakkan akan dianya Nabi Isa dengan dunia. Gepedeh dunia bak Nabi Isa, bukan bumi, dunia bak Nabi Isa. Maka melihat ianya Nabi Isa akannya dunia di dalam rupa ajus Syauha Urun Tuha yang beruk rupa alam Lih Tuha beruk rupa alam Nah jika ikut Tuha tapi mendengar Nyo lih kat Tuha beruk rupa alam Dasar juga rupa mempetak menan leh mempetak bentuk hanagat kulit kakrut di tiam lom jerawat lom pokok je habis-habis bro rupa orang tuhan yang yang dunia pada hai dunia geperupa dalam sirah orang tuhan yang cukup bro rupa alaiha min kulli zina ia cuma atuhnya orang tuhan daripada seluruh hiasan hiasan lengkap menyodak eh hiasan tidur anak darah Apalah lah. Maka ditanya oleh Nabi Isa baginya orang peruntuhan yang kam nakah ti berembah lah kau nak nyandro ke cukup bro hiasan yang nala orang je tu uang hiasan tak yang nak menyod diri orang bro berembah nak menikah lah itu ut inilah usihim hana ududum hai uwi liung bajai yang dum nanjai tengku lintuk le dunia yang cukup beruk benar. Berarti ramai dah orang gelak. Padahal kan gura. Droji kem, droji bro. Kiasan tak yang na tagai. gay. Pemirinya ke mana mendaur? <laughs> Puo bro tapi na hiasan atau laga tapi hana hiasan. Tapi kenyataannya lupa jaya yang lindau. Lausihim anak duduk lupa jaya gay gua. Pakala, eh, sambung tanya. Buka, nyandum nan rame. Tutaliku naka, au oh, matu angka. Duda pui tali ro hai ule. Atau sampai mati ga daripada kata, habis humu ga memang kata ajar jaro. Atau dalu. Pakala jawab, hana dalu hana madiro yang meninggal normal pi hana, Bal katal tu kullahum kupoh mendum, <laughs> mandu kupoh nenek tali lo, magalah ayam itu. Jadi tali, mana? Eh, Ninggal itu kan kopah handu. Makala, maka ni kun le Isa alaihi salam anjaban le adwa jikal bakin. Irian kala ke orang yang taudib jenis orang yang kapoh lom. Ah. Kefa layak tabiruna. Pakar hanya cok pelajaran dengan laku orang yang kau lekuk yang habis kapoh. Dia kata tali, eh belum nyuk sampai kapoh ji. Tapi han, dia tak galak yang minta Prepoh lom. Arti ji, orang ke dunia galak gara-gara hiasan dunia. Diri dunia kem. Diri dunia beruk. Tapi orang tetap galak ke dunia. Dan gara-gara dunianya orang binasa. Kan lagi poh pun. Yang poh tanya jih. Ajud syohak pun. Yang pun binasa tanya dunia. Tapi dia galak ke jih. Berarti tanya galak ke sesuatu tukang pun binasa tanya. Tanya. Cuman gara-gara bakjihnya nahiasan. Yang padahal draw ni hanya tung becut ni. Tapi tetap galak dan ji cukup kejam di poh danyo. Makanya lagi ikut ke begah menokon. Bahawa cinta ke dunia han mutapat dengan cinta akhirat. Menyodanya cinta ke dunia berarti hana cinta akhirat. Kebahagiaan akhirat hana merumpok bagi urang cinta ke dunia. Tetapi dia tetap cinta ke dunia dan ke dunia akan binasa dengan dunianya. Ya, ha, menan. Kah, kaji Allah alam sallallahu alaihi